artificielles. Est-ce que c'est seulement une rêve Une rêve dans une autre rêve. Fermez les yeux. Regardez les ciels Une rêve dans une autre rêve. Est-ce que c'est seulement une rêve Une rêve dans une autre rêve. Fermez les yeux. Regardez les ciels es die elektronische Wirklichkeit. Feinste elektronische Musik. Wie ein Traum in einem Traum. Bilde ich es mir nur ein? Oder höre ich die